تو با قلب ویرانه من چه کردی ببین عشق دیوانه من چه کردی در ابریشم عادت آسوده بودم تو با بال پروانه من چه کردی ننوشید از جان چشم تو مستم خمار از میخانه من چه کردی مگر لایق که دادن نبودم تو با حسرت شانه من چه کردی مرا خسته کردی خود خسته رفتی سفر کردی با خانه من چه کردی جهان من از گریت خیس باران تو با سخف کاشانه من چه کردی